nous avons souhaité, à un moment donné, apprécier le niveau d'assainissement au niveau des ménages, euh, à savoir la couverture des ménages en, en infrastructure d'assainissement et également le comportement des, populations des ménages par rapport aux questions d'hygiène et d'assainissement. Mais après, euh, avec la récurrence du choléra à Cotonou, nous avons également conçu une enquête pour euh, décompter les puits, puisque dans les ménages, il y a des puits euh, traditionnels que les gens utilisent pour s'approvisionner en eau. Et l'eau de ces puits-là n'est pas forcément euh, potable. généralement, ces informations-là constituent des éléments de prise de décision. Ça nous permet de savoir quelle est la situation et ça nous permet de savoir comment orienter les interventions sur le terrain pour que... La dernière collecte que nous avons eu à faire, nous avons préféré que ce soit les agents d'hygiène qui sont déjà dans le dispositif de l'État comme dans le mandat de la TNSP, la surveillance de la qualité de l'eau est primordiale. Nous pensons que dans l'avenir, on pourrait envisager l'utilisation de cet outil à agro-cadisplay pour des tests euh, rapides sur le terrain. Et au cas où on découvrirait des, des cas d'inconformité ou des cas euh, euh, de pollution, que le laboratoire puisse faire le déplacement de façon spécifique vers cette zone là pour faire des, prélèvements et pouvoir confirmer euh, le niveau de pollution et éventuellement mettre en œuvre une action de, de correction. Notre souhait, c'est d'avoir, de pouvoir utiliser l'outil sur tout le territoire national.